ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ግን የምገኘው ከቤተሰቦቼ ጋር ነው እና ቤተሰቦቼ እራስ ራሳቸው በእያንዳንዳቸው ያስታውቃሉ። እኔም ከቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ አንዳንድ ጭውውቶችና ጥያቄዎችን እንጠያየቃለን፣ እንጫወታለን፣ እንዝናናለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የምቆየው ቃል ኪዳን ሸዋዬ ነኝ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ቆይታ እንግዲህ መጀመሪያ ጥያቄውን የምጀምረው ከእናታችን ከወይዘሮ ሲሳይ ከበደ ነው እና እስኪ መጀመሪያ ራሱን አስታውቂልን እናታችን። እኔ ወይዘሮ ሲሳይ ከበደ እባላለሁ። እሺ አንቺሳ? ወይዘሮ ሲሳይ ከበደ እባላለሁ። እሺ አንቺሳ? ሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሶስት ሴቶች ልጆች እናት ነኝ። እሺ። እኔ ደግሞ ብስራት ሸዋዬ እባላለሁ። የሁለቱ እህቶቼ ታላቅ እሺ አስታውቂን እሺ እንግዲህ እናንተ እዚህ አክብራችሁን ስለመጣችሁ እና ለመጠያየቅም ፍቃደኛ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እና እሺ ወደ አንደኛው ጥያቄ አመራለሁ። ለማን ልበል ለማን ልበል? ከሁለት አንዳችሁ። እሺ ስለ በዓል በገበያ ዋዜ ማለት ገበያ ሽርጉዱ ምኑ እቃው ምናምን እንዴት ነበር የበዓል ገበያ? የበዓል ገበያ በጣም ደስ ይላል። ሽርጉዱ መጀመሪያም በዓል ሲከበር በኢትዮጵያ በጣም እንትን አለ ሽርጉድ አለ። መርካቶ ብትሄጂ ጉድ ነው፣ ቤት መስከች ጉድ ነው። ደስ ይላል። ደስ በሚልና እያከበር እሺ አመሰግናለሁ። ይህም ድጋሚ ለአንቺ ቢሆን በቃ ከሶስት አንዳችሁ እንትን መልሳለሁ። እሺ በድሮ ጊዜና በአሁን በአሁን ጊዜ በዓል ምን ይመስል ነበረ? እሺ ድሮ ጊዜ ሰው በጎረቤት ለጎረቤት ተጠራርቶ ነው በዓልን የሚያከብረው። አሁን ግን በጣም እንደዛ አይነት እንትን የለም። ሁሉም በየቤቱ ነው ዳቦ ድፎ ዳቦ ጋግሮ ጠላ ምናምን እንትን ብሎ ትንሽ የተወሰነ ሰው ነው። በፊት ጎረቤት ዙሪያ ሁሉ ተዙሮ ነው የሚሻለው። አሁን ግን እንደዛ የለም። ተመለሰልሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ ከሁለት አንዳችሁን የምጠይቀው። እሺ ትላንት ዋዜማ ነበር እና በዋዜማ ደመራ ዕለት በዓሉን በዓሉን ደመራ በምን ሁኔታ አሳለፋችሁት ወይ አከበራችሁት? ትላንትና በጣም ደስ ይል ነበር። በቃ ነገሮች አልችልም እንዴት እንደሚያምር ወደ ሰባት ሰዓት ነው ቤት ነው ቀጥታ ወደ ማዞተሪያ ሄደን ያው ወደሚከበርበት ቦታ ከዛ ወዲያ ሄደን ሰቁጭ ካለን በኋላ የተለያዩ ዝግጅቶች፣ መርሃ ግብሮች ተከናወኑ። ከዛ ወዲያ ወደ ማታ አካባቢ በቃ ምን ልበልሽ እንዴት እንደሚያምር መተሽ ብታዩ ነገሩ ከኛ ጋር አሪፍ በጣም አሪፍ ነበር። ደስ የሚለው በቃ ደስ የሚል በቃ ልነግርሻል፣ ቃላት የለኝም። እሺ፣ እስኪ ከሶስት አንዳችሁ ደግሞ በኮሮና በኮሮና መካከል የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ጽዮኔ በኮሮና መካከል የምታስተላልፍ መልእክት ካለ እስኪ እኔ ልንገርሽ በኮረና በፊት ኮረና ገብቶ በጣም ጥንቃቄ አድርገን ነበር። የመጀመሪያው ኮረና ሲገባ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ አስጊ ደረጃ ላይ ያለው ራሳችንን አሁንም እንደ በፊቱ እንጠብቅ። ለማክስ መንቀሳቀስ መጥፎ እንደሆነ እንወቅ እና ራሳችንን እንጠብቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለ ጥሩ መልእክትሽ። ቀጣይ ደግሞ አንቺ ነው ድጋሚ የምጠይቀው ውጭ ሀገር ውጭ ሀገር በነበርሽበት ሰዓት ምን ያዝናናሽ ነበር? እኔ ውጭ ሀገር የሚያዝናናኝ በውጭ ሀገር እያለ ውጭ ሀገር ምንም የሚያዝናና ነገር የለም። ግን ውጭ ሀገር የሚያዝናናኝ እንደኔ አይነቶችን ኢትዮጵያውያንን ሳገኝ ደስ ይለኛል። ከነሱ ጋር እዝናናለሁ። እሺ ውጭ ሀገር ሆነሽ የሆነ በሚጮ መሀል ደስ የሚል የሚሰማኝ ድምፅ አለ ብለሽ ነበር። ውጭ ሀገር ሆኜ እረፍት አለ። እረፍት ሰዓት ትንሽ ጋደም የምንልበት ሰዓት አለ። እሷ ሰዓት እንዲጋደም ሲል ጩኸት አለ። እሱ ጩኸት ምንድነው ነው? ውሃ መሳቢያ። እኛ እንዲህ ውሃ በቧንቧ ምናምን አግኝተን፣ እነሱ ከመሬት ውስጥ ነው የሚስቡት። ውሃ በኤሌክትሪክ ከመሬት ውስጥ ይሳባል። ከዛ ወጥቶ ነው ለቧንቧም እንትን የሚደረገው ማለት ነው። እሱና ይሄ ሙካየፍ የሚሉት ነገር አለ። ቤቱን እንዲያቀዘቅዝላቸው የሚያደርጉ ኃይለኛ ሙቀት ስላለ እሱ ነው ጩኸታቸው። በዛ መሀል ነው እንዲህ ተኝቼ የዘማሪ ይልማ ድምፁ ይሰማኝ ነበረ። የንስሐ መዝሙሮቹ ድምፁን በጣም ሰማ ነበረ ተመስጬ። የት ነው ያለሁት? ኢትዮጵያ ነኝ እንዴ እስከምን ድረስ ደስ ይለኝ ይለኛል። እሺ፣ በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ሰባተኛ ልጅ ሆነሽ ተጫውተሽ የምታውቂው ጨዋታ ምንድን ነው? ከሶስታችሁ አንዳችሁ መልሱት። ልጅ ሆናችሁ ከሶስት አንዳችሁ ተጫውታችሁ። እሺ፣ አንቺ እኔ ልመልስ። ተጫውቼ የማላውቀው ነው የምታውቂው። አረ ቆይ የማታውቂው ጨዋታ ተጫውቼ የማላውቀው የማላውቀው ጨዋታ ሁሉንም ተጫውቻለሁ። እኔ እኔ ፑል አልተጫወትኩም። ፑል ፑል እኮ ጨዋታ አይደለም፣ ቁማር ነው። ቁማር ነው ቁማር ነው። እሺ አመሰግናለሁ ስለዚህ አመላለሰሽ። ሌላ ደግሞ ያው ላንች ነው። እሺ ከሶስቱ ልጆችሽ ማን ነው በጣም በትምህርቱ ጎበዝ? ይሷል። እሺ አሁን ደግሞ እንትን አንዳንድ ጨዋታዎችን እንጫወትና ተመልሰን ደግሞ ጥያቄያችን እንገባለን። እሺ የጨዋታው ህግ እዚህ ጋር እንደምታዩት እጣ አለ። እጣ ውስጥ ያለው ቁጥሮች ናቸው። እዚህ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው እንደዚህ ይዞ ባንሳው ቁጥር ከባነሳችሁ ቁጥር ቁጥሩን ስታገኙት ከዚህ ውስጥ ቁጥሩ አለና እነግራቸዋለሁ ትእዛዙን። እናንተ ደግሞ እኔም አለሁበት አንድ ላይ እንጫወታለን። እንግዲህ አሁን እናታችን እየፈታችሁ ነው። አምስት ቁጥር እሺ። ህፃን እያለሽ የማትመስሉ ገጠመኝ ህፃን ሆኜ እንትን አይደለም እንትን አለ ኧረ ጉማ አላወቅንም እኛ ወደ እንትን ስንሄድ ጉማሬ አይተን አናውቅም ነበረ። እኛ ቤት ወደ ታች ያስኬዳል እና ወደዛ ሄደን እናታችን ገበያ ሄዳ እስከምትመጣ እኛ ጉማሬ ጋር ነው እሱ ሲርቅብን እንጠጋለን። ሲጠጋን ደግሞ እንሮጣለን እና እሱ በቃ surprise አድርጎን በጣም እንጫወት ነበረ ሩጫ ጋር ማለት ነው። ሲመጣ ስንሮጥ፣ ሲሄድ ደግሞ ስንጠጋው ደስ ይላል። እሺ አሁን ደግሞ እጣ አንቺ አንቺ ብዬ እስኪ ቁጥሩን ንገሪኝ። ስምንት ስምንት ቁጥር ለእናትና ለአባትሽ ምን ስጦታ ሰጥተሽ ታውቂያለሽ? ለመጨረሻ ጊዜ ለእናትና ለአባትሽ ምን ስጦታ ሰጥተሽ ታውቂያለሽ? እኔና እህቶቼ አንድ ላይ በመሆን ፎቶግራፍ ሰጥናቸዋል። ይሄ ፍሬም ሰጥተናቸዋል። አዎ እኔም ባላሰብኩት መንገድ ፍሬም ጠቅልለው አምጥተው ምንድን ነው ብዬ ሳይ ፍሬም አመሰግናለሁ። እሱ ነው ስጦታቸው። እኔም ሶስታችንም ነበር ምን ያዋጣ ነው እና እኔ ቃሊና ጽዮኔ አንድ ላይ ሆነ ነው ፍሬም የሰጠናቸው። እሺ ጽዮና እሺ ኦራ ዘጠኝ እሺ ዘጠኝ ለመጨረሻ ጊዜ ከእህቶችሽ ጋር የት ተዝናንተሽ ታውቂያለሽ? የመጨረሻ ጊዜ የባክደንደት ጊዜ ተዝናንተን እናውቃለን። ፎቶ ተነስትና እሺ እሺ በቃ ቀጣይ ደግሞ ይሄኛው አስራ አንድ እስኪ ከቤት ከቤት ውስጥ የምትወጁ አንድ ስራ ንገሪኝ ብሏል። ከቤት ውስጥ የምወደው በቃ ከቤት ውስጥ የምወደው ከቤት ውስጥ የምወደው ስራ አልጋ ማጠብ ልጆች ሁሉ አይወዱትም። አንቺ ግን ትወጂዋለሽ። እሺ በሉ አንሱት። እሺ ሶስት እስኪ ነገ ድሮ ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ ብትባይ ምን ታደርጊያለሽ? ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ። በሰውኛ ነው ማስበው አይደል? ሰው ነኝ። ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ ነው ዶሮ ምን አይደለም? ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ፣ ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ ብትባይ ምን ታደርጊያለሽ? እህል ምናምን ታዘገጃጀለሽ ትሆኛለሽ ብሎ ቢነገረኝ ማለት ነው ይሄንን አገር ለቅቄ ሌላ ሀገር ቀይራለሁ። ለምን እዚህ የነገረኝ ሰው እዚህ ስላለ ዶሮ ትሆኛለሽ ብሎ የነገረኝ ሰው እዚህ ስላለ እኔ ሀገር ሌላ ሀገር ሄጄ ዞሮ ዞሮ መሆን አልፈልግም። ነገ በቃ ጆሮ ትሆኛለሽ ተባለ። ትንቢት ነው ትሆኛለሽ፣ ትንቢት ነው። ከዛ ወለታ ግን ያው ጆሮ ነው ግን ምን ታደርጊያለሽ? ምን አደርግ ግን አይኮንም ጥያቄው ነው ማሰብ ያለብሽ። ነገ ዶሮ ትሆኛለሽ ብሎ አንድ ዶክተር አሁን ነገ ትሞቻለሽ እንደሚለሽ እህል ተዘጋጅ ለራስሽ ሆኛለሽ። ዛሬ በደንብ አድርጌ መቼስ እንጀራና ምስሮ ወጥ ዶሮ አትበላ ምስር ልብን አድርጌ ሰርቼ በላለሁ እንጀራ በቃ ነገ እንግዲህ ያው ፍራፍሬ ጥራጥሬ ምናምን ስለምበላ ልክ ነው። እሺ አሁን አሁን ደግሞ አንስታ እንዴ አንሳ እሺ አስራ ሁለት ቤት ውስጥ ቤት ውስጥ ካለው ሰው ማን ያስቸግራል? ያስቸግራል እኔ አንቺ ታስቸግሪያለሽ እንዴ? እንጃ እንግዲህ ለእሷ መስራት ነው እሺ አንድ በህይወትሽ በህይወትሽ የሚያስቅሽ ነገር ምንድን ነው? በህይወት የሚያስቀኝ ነገር አሁን የደገምሽውን ስትይ ነው። አሁን የደገምሽውን ስትይ ነው ማለት በህይወትሽ የሚያስቅሽ ብላ ስለጠየቀችሽ በቃ እሱ ያስቀኛል። እሺ እኔ ልንገርሽ የሚያስቀኝን። እሺ ንገሪ። አሁን ለምሳሌ ወይ የመረብ ኳስ ወይ የእግር ኳስ ማለት ነው ተጫዋቾቹ ተጫዋቾቹ የተጫወቱ መረብ ኳስ አሁን እንዲህ ለመመለስ ብለው እንዲህ ባዶን እንዲህ ሲሉ ሲስቱ በቃ ያስቀኛል። በጣም ያስቀኛል። ባይገርምሽ እንዲህ በእግርም ሲመቱ እንዲመቱ ብለው ሲስቱ ያስቀኛል፣ ያዝናናኛል ማለት ነው። እሺ ሁለት ሁለት የዶሮ ብልት ሶስቱን ንገሪኝ ይላል። አዎ ታፋ ክንፍ እና ክንፍ ይቆጠራል እንዴ? አዋ ክንፍ ይቆጠራል እንዴ? ታፋ ክንፍ ይባላል እንዴ? ክንፍ እኮ እስከዚህም ሰው እንትን አይቆጥሩም። ታፋ ክንፍ አለቀ። አንገት መጋጋጫ መላላጫ። ኧረ መጋጋጫ መላላጫ ታፋ ብለሻል። እግርስ እግር ያው ታፋ ማለት አይደለም አይደል? ታፋ እግር ክንፍ ታፋ እግር ፈረሰኛ ታፋ እግር ፈረሰኛ <laughs> እግር እኮ አንሱ። ታፋ ይሄ ነው፣ እግር ይሄ ነው። አንሱ። ይበላል ነው አይበላም። እዛ ጽዮን ላይ የሚያልቀው ማለት ነው። አዎ ቅድም እንደዛ እሺ ስድስት ቁጥር ስራ እስኪ ስራ ስራ ብትቀጠሪ የምትጠሩ ስራ ምንድን ነው? እኔ ምንም እጣለው ስራ የለም። እሺ በል ሁለቱን ይቀር ቆያ ተረጋጋ የስራ ሰው ነው። ልክ ነው። የስራ ሰው ናትነታችን። እሺ ሰባት ለመጨረሻ ጊዜ እናትሽ የመከረችሽ ነገር ምንድን ነው? ምክር ምንድን ነው? ስርዬ መክሬሽ ያለው ኧረ መክሬያት አለው ቅጣቱ ተመልካቻችን ቅጣት አለው። ቅጣት ምንም አሁን ስታወሩ ያናገረው አለው ቅጣት። እሺ በል ምንድን ነው ንገሪኝ። እስቲ ቆይ ላስታውስ። እንደዚህ ብለን ከሳሙና ተማምጄ አይደለም የተማረ ያርሳል አይደለም፣ ጓደኛ ማብዛት ጥሩ አይደለም። ብዬ መክሬሻለሁ። መክራኝ ነበረ። ጓደኛ ማብዛት ጥሩ አይደለም። በይን ኪዞን አንሺ። ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ ወደ መጨረሻው እጣ ደርሰናል። እጣው ሁሉ አልቋል። ወይ አንድ እጣ ይቀራል፣ አንድ እጣ ይቀራል፣ አንድ እጣ ይቀራል። እሷ ደግሞ ለእኔ ናት። ቆያጾን ይሆንና እ አራት አራት እሺ አንድ ዶክተር ነገ ትሞቻለሽ ብለሽ ምን ታደርጊያለሽ። ነገን ያለኝ ወይስ ነገ ትሞቻለሽ ብለሽ ምን ታደርጊያለሽ? ነገ ማህበራዊ ምናምን አመጣራ ልስሐ ገባለሁ እነግራችኋለሁ። ማህበራዊ ሁሉ ነገ ይሞታለሁ። የምን ማህበር ነው የምታወራው? አራት ሌል ምን ነበረ? እጻመኝ ነው እንዴ? ትልቅ ሆነሽ አንቺ። ምን ሰዓት ለምን የሚያስፈልገኝ? ስንት ነው ያልሽው? ሰባት ነው ያልሽው። ስድስት ነው እኮ ይሄ የኔ ነው የኔ ነው። ይሄ ስድስት ነው ታለ ቁጥር ሰባት ቁጥር እኔ እኮ አንስቼ ነበረ። መሌላ አልወደቀም። ኦኬ ጠቅለለሽዋል። ጠቅለለሽዋል እንዴ? በቃ በቃ ነው እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄኛው ጨዋታ አልቋል። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ቤተሰብ ጥየቃ እና መጨረሻም ደግሞ ግጥሜን እልላችኋለሁ። መጀመሪያ ደግሞ አሁን ግጥሜን ብል ግጥሜን ብል ይቻላል። የመጀመሪያን ግጥም ምለው እሺ እናቴ የሚለውን እልላችኋለሁ። እናቴ እናቴ ብዬ ስጠራሽ ሁሌም የማትለይኝ ብርታቴ ነሽ። ያለ አባት ደክመሽ አሳደግሽኝ ለዚህ ደረጃ እንድበቃ አደረግሽኝ። ሳትበይ እያበላሽኝ፣ ሳትጠጪ እያጠጣሽኝ እዚህ እንድደርስ አበቃሽኝ። ለእኔ ብለሽ ለፍተሽ እያሰራሽ አትርፊ እናቴ፣ እኔ አለውልሽ። የእኔ እናት ለአንቺ ምን ልክፈልሽ? እኔ ጎበዝ ተማሪ ሆኜ አንቺን ላስደስትሽ እናቴ፣ በጣም ወድሻለሁ። አንቺ የኔ እናት ስለሆንሽ እኮራለሁ። አሁን ጎበዝ ተማሪ ሆኜ ተመርቄያለሁ። ውለታሽን ልከፍል ተዘጋጅቻለሁ። አንቺ ደስ እንዲልሽ እፈልጋለሁ። ለአንቺ የምመኘው ይህ ነው ብያለሁ። እንግዲህ ይህን ራሴ የጻፍኩት ግጥም ነው። አሁን ደግሞ ተመልሳ ወደ ጥያቄያችን እናመራለን ማለት ነው። እሺ እሺ ጥያቄ ቁጥር ዘጠኝ በህይወትሽ በህይወትሽ የት ተዝናንተሽ ታውቂያለሽ? ለማን ይሁን ለኔ ይሁን። እሺ በህይወቴ ተዝናንቼ ማውቀው የት እንትን በቃ ወክ ነው የተዝናንቼ ማውቀው ካፌ ነው በቃ የምንዝናናው። ካፌ አንድ ላይ ነው ከተዝናናን የምንዝናናው። ፋሚሊ ጋር ተዝናናን። ፋሚሊ አይደለም እሺ በቃ ፋሚሊ ሀቃቁን የተባለ ፋሚሊ አይደለም። እሺ አስረኛ ካፌ ነው ነው ነው ይሄ ደግሞ። ከሶስቱ ልጆችሽ ማን ይበልጥ ስራ ያግዛል? የታወቀ ነው። እሺ እሺ፣ አስራ አንደኛ በበዓል ሰሞን የማትረሹ ገጠመኝ ምንድን ነው? ሲሳይ ገጠመኝ አሁን የባለፈው ጾም ፍቺ ፋሲካ ሁለት ዶሮ ተገዝቶ ነበረ። አንዴ ታረደ፣ ነፍሱ አልወጣም አለ። ሁለተኛ ተደገመ፣ ነፍሱ አልወጣም። ሶስተኛ እንትን ብለን ጨርስ ተቆርጧል፣ ግን ይሄዳል። አይታችሁ ከሆነ የዛኔ ብስሬ ይነቃነቃል። ወደዛ ድረስ ሄደ እስከ በሩ ድረስ ተስማ እንዴት አስፈራ ነው የዛን ጊዜ ራሱ ማርያምን ራሱ ምክንያቱ ያስፈራ በጣም ያስፈራል። ልክ ነው። በጣም ነው ገጠመኝ እሺ በመጨረሻም ማስተላለፍ የምትፈልጉት ማመስገን የምትፈልጉት አካል ካለ እድል እስጣችሁ። እኔ መጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እሺ እናትና አባቶችን አመሰግናለሁ። እዚህ አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። እሺ እናመሰግናለን ጽዮን ሸዋዬ እዚህ መተሽ ከኛ ጋር ፕሮግራም ስላደረግሽ። አሁን ደግሞ ወደ እናንተ እስኪ ማመስገን የምፈልጉት አካል የምፈልገው ከሰው ሀገር ከምንም ነገር ጠብቆ እዚህም ለሀገሬ ለልጆቼ ላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። በተረፈ መልካሙን አስተዳደግ አሳድገው እዚህ ላደረሱ እናትና አባቴ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እሺ በሶስተኛ በተረፈ አንቺም አቅራ ለአቅራቢዋ ለአንቺ በጣም አመሰግንሻለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እኔ በመጀመሪያ የማመሰግነው ለፈጠረኝ ለእግዚአብሔር አመሰግናለሁ እስከዚህ ሰዓት ላደረሰኝ ለሁሉም እናትና ለአባቴም አመሰግናለሁ። በቃ እኔ ለጠበቁኝ እናንተ እና ኑሩልኝ ይላለሁ። ምንም አልልም። በቃ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አሜን አሜን። ትልቅ ደረጃ በቅቼ ደግሞ እናንተ እንድጦሯችሁ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር እኔም ለትልቅ ደረጃ እኔም ብቻ አለም እኔና እህቶቼ ለትልቅ ደረጃ እንድንበቃ እግዚአብሔር ይልን። አሜን አሜን። እሺ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። ሳምንት ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ አቅራቢ ቃል ኪዳን ሸዋይ ነበርኩኝ። like፣ share፣ subscribe አድርጉኝ። ቤተሰብ ሆኑኝ። መልካም ቆይታ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ።